saluton al ciui, jen ivo dia via dio, cae Johnny Mo, la aciulo, cae estes celcae aliae esperantistui. Bone, to mi nun estes preta, de nove. Ciar mi estes belulo. Mm -hmm. Qui estes? Ah, tia. Eh, uh, qui ocazes? Dum la tempo ciam mi estes for, mi jam perdis dec procento in de mia vivo? Ne, tiu estis antaue. mi ne credas. <laughs> Ia, mi tuti ne credas. Pro io. Ooh. Grab some first aid. no. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. <laughs> Ooh. Explode, explode that cool Ah, uh, on need demand just can you guys hear me? Said Proteo li Paroles Angle me ne comprendo sen. Mi auto swin io mette set net ne so fichancoro. Ah, mi audas langulon. Momenton, an wie de min nun? Can you see me? Chu vi vos a you want to be in my film, babe? No, no. Come here. <laughs> Oh fek, eh, eh, sputzu au io tia. Schulo. Tia mi re nomis tiun zombion, mi forgesas. Pushulo. Pushulo. Ne, ne, ne la pushulo. Ah. La alia, kiu ah. el jetas... Yeah. Kratschulo? Cioè, Anculo? Kratschulo? Kratschulo? Mi pensas kratschi estas kiel... ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sed antaue... Oh, fek. Reloading! Okay. Bonne. Ni simple ku... Dauri gu... Bona, Tony... Ah! <laughs> ah Au, oh, Dauri! Pipe bomb! Ahahaha! Mi Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! mi, mi Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! mal Ahahaha! se Ahahaha! Ahahaha! bombon. Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Ahahaha! Wahrscheinlich ist das ähm, fixanter Lian-Mikrofon Mm. Fixanter? riparante. Li riparas. Mi, mm, Mi sa di me di <laughs> tio in esperanto vorken. Tia mi diras... Eh... Kio mi Mi, mi nun estos la grammatica nazio de ci tiu ludo. Ja, mi diras nazion, char mi scias che vi estes germano. Pusulo! Ok, Pusulo! I vedia mortis ion. Uh, mm, respekton. Kai ne estas vin? <laughs> ne estis min. Ti <laughs> foje. Kilo. vi mortis? Simple nu mi mi simple pafas dise kai esperas ke mi atingas ion. <laughs> Eh, buona. Oh, fact! Fact! Rai duo! sex for per Mortu, Pardon. Mi sabis vin? A ah, ne. Fakte Oh, estas iu speciala zombio sur la tegmento, mi ne scias kio ĝi estas. Ĉu? Ah. Yeah, mi ĵus vidis ĝin moviĝi. Bone. Lewis, use your first aid kit. Okay. Tu, uh, ah, Johnny Mo, kiel mia savanto, montru la vojon. Jen estas la, la vojon. Mi estas via... Führer. <laughs> Tre amuse mia edzino sidas apud mi exter la camerao, kai simple rigardas min <laughs> paroli alla computilo. <laughs> yeah. Li, li ne havas amicoin. Bombo. Kial! Ne plu estis iu zombio. Au! Mi vere volus eksplodigi tion. <laughs> Vi estas explodulo. Uh, uh, mi povas aŭdi specialan zombion. Kie? Ah, tie! Mi mortis ne. Yeah! Explodulo. Uh, ah, fek, fek, kie estas asaltilo? Ah, fek, li estas sur min. Let's go. Whoa! Ok, mi mi jetas bombon momenton. Ah, uh, ne mi ne pul ha bombon. Mi ne pul oh. havas. Ah. Oh. Eh, Ekstera. <laughs> <laughs> Ah, ke bomba. Can we get a sunny given? Okay. Ah, es ist zombie in der Chamber. Lee the gods men kun sare sex plan ay oku. Matthew ist es mi. Ah, ke bomba. Ah, fake mi ne pul havas munition. Ah, mi havas granat uh, jetilon. Wow! Oh, bone. <laughs> Oh. Weapons over here. Mir was Donatson put wie der Zamenhof. Ah. Eh. Eble ni povu a uh, eble ni povu so nomi tun bomban papilon la <laughs> la zamilo. Zamilo. <laughs> Gi donas pazzon al mondo per explodaggio. Venu ci di tie es la boyo. Tie fakt der estis kiel la pushulo pushis min ana en la direkton for de vi. Komi devis. Yeah, yeah, mi modas kiam vi ludis komencante. <laughs> Ni po vas pafi chio in zombie in unchan chiti es munizio. Ja. Ja ja, ne ne ten min, vi vi chio writers pafi kai mortigi zombie on. Yo. Kio es ist dio? Mir ist sehr sehr bon volo ne pafi lauton. Ah, peculo! Kio es ist Ferrari. Ah, es ist die. Presse in Chichu Angulo. Do metu vi ein dorso in kontra la muro en kai vi Oh, fuck! Tanko! Manju zombie! Johnny M, ne min. Ah! Oh, gi oh, jam manjus code 6. Wow! Oh, fuck! Okay, nicht. Ah. Ah. So ne nur mi das Ecke Kommentante. Du mi volas klarigi en la Ebla ni uzu alian mapon. Ne ne ne ne ne ne alian mapon. En la lasta ludo mi ludis kun ton kaj alia kaj ni nur unu foje mi pensas mortis. Ĉu? Aŭ du foje eble, sed ne ne du foje en la sama mapo.